चल पड़ा मैं एक सफर में कुछ असर है इस नजर में धड़कन है बेखबर सी लहरों के इस कहर से चल पड़ा मैं एक सफर में कुछ असर है इस नजर में गुफ्तगु सुबह की रोशनी से वक्त ने ली करवट फिर ऐसे रूह में नहीं सी जाई सोच से सफर में कुछ असर है इस नजर में धड़कन है बेखबर सी लहरों के इस कहर से चल पड़ा मैं एक सफर में कुछ असर है इस नजर